Un ancla tenemos, ni el viento ni el mar, por mucho que ruja, no puede arrancar la gran esperanza que infunde Jesús, legará en su muerte de angustia en la cruz. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, la libertad. en las alturas gobierna el Señor, rodeado de seres que sabe en su amor. Esta ancla tenemos que fija estará, pues Dios su palabra muy fiel cumplirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. entonces el piélago esté, más firme haremos el cable de fe. Ni furia de vientos ni embates del mar, del puerto la entrada nos pueden dar. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria,